असलम दोस्तों आज एक और ज़बरदस्त ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर हूँ आज हम सीखेंगे किस तरीके से ब्लैक बैकग्राउंड को किसी भी ऐसी फुटेज जो कि एफ एक्स एलिमेंट फुटेज वगैरह कहलाती हैं जो कि हम किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं किस तरीके से उसमें से ब्लैक बैकग्राउंड को रिमूव किया जाता है तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले आपकी जो भी फाइल है उसको ड्रैग कर लें यहाँ पर मेरे पास पहले ड्रैग हुई हुई तो यहाँ पर ये करने के बाद आप थोड़ा सा इसको जूम कर लें जूम करने के बाद आप यहाँ पर इफ़ेक्ट में जाइए यहाँ पर कलर की के नाम से ये जो प्लगइन है इसको आप यहाँ पर ड्रैग कर दें ये ड्रैग करने के बाद आप यहाँ पर यहाँ पर इस पेंसिल नुमा बटन को देखिए आप यहाँ पर सिलेक्ट करें उसके बाद डार्क जो सबसे ज़्यादा डार्क एरिया है उसको क्लिक कर दें ये करने के बाद अब आप देखिए यहाँ पर देखने के लिए कि वो ब्लैक बैकग्राउंड रिमूव हुआ है यानी इस बटन पर यहाँ टूगल ट्रांसपेरेंटी ग्रिड को क्लिक करें अब आपने देखा कि यहाँ पर इस तरीके से ब्लैक बैकग्राउंड तो रिमूव हुआ लेकिन उसके बाद भी ये जो साइडों में बॉर्डर्स हैं इसके बिल्कुल बदमा लग रहे हैं तो इसको दूर करने के लिए अब आपको चाहिए यहाँ पर कलर रेंज ये आपको प्लगइन चाहिए ये आप यहाँ पर दोबारा ड्रैग करें उसके बाद यहाँ पर जो ये टॉप वाली पेंसिल मार्की है इसको सेलेक्ट करें और फिर दोबारा डार्क एरिए पर क्लिक कर दें ये करने के बाद अब आप यहाँ पर आइए इस बटन पर जिस फ्यूज़ इन इस पर कंट्रोल वन करके देखें ये देखिए ये ट्वेंटी परसेंट पर है अभी आप तकरीबन इसको साठ पे पहले करके देखें साठ पे करने के बाद इतना है तो सेवेंटी पे सेवेंटी फाइव 75 फॉर 80 जितना आप समझते हैं कि आपकी ज़रूरत के मुताबिक है काफ़ी है वो आप यहाँ पर ले लें अब इसको प्ले करके देखें तो उमूमन आग में इस तरह ब्लैक स्मोक तो आता ही है इसलिए इसको बिल्कुल अच्छा दिखने के लिए आप यहाँ से फ्यूजनेस कम भी कर सकते हैं मज़ीद भी इसमें सेटिंग्स हैं तो उसको आप चेंज कर सकते हैं तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे तरीके से आ, किसी भी आ, इस तरह की फुटेज के अंदर से ब्लैक बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं अब यहाँ पर कोई भी इमेज आप ड्रैग करें और देखें इसकी आप सेटिंग भी कर सकते हैं इसको यहाँ पर देखें अब देखिए काफ़ी हद तक ये ओरिजिनल लग रहे हैं इसमें आप और भी ग्लो वगैरह ऐड करके और इसकी इसको आ, मुख्तलिफ़ किस्म के ना और प्लगइन भी ऐड करके मज़ीद बेहतर कर सकते हैं मैं तो सिर्फ यही बताने के लिए और ये ट्यूटोरियल बनाया कि किस तरीके से हम ब्लैक बैकग्राउंड को कोई भी इस तरह की फुटेजेस होती हैं जिसमें सिर्फ आग ही नहीं धुआं वगैरह भी होता है तो इस सब पे सेम जो तरीका है आप अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल आपको इस तरह ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा तो उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा बहुत शुक्रिया